په کراچۍ کې نن مکمل اړتاو لړتن کوو که دا مظاهره کوله چې دلته د غولو پر سر باندې پنځه روپۍ ټیکس اخیستل کېږي او موږ په پنځه دېرش روپۍ دا خو پنځه روپۍ دا پر واچو دا موږ ته واره نه خوري که په دې خلاف مظاهره نه کېږي نو موږ به دا وطن پرېږدو اشرف زرداري زیاته کړه که څوک وطن پرېږدي په مور کې غڼه غږ مه لرئ او له بل خوا په کل آغا شیرزي باندې په کندهار کې ځانمرګی برید سوی دی چې یو ټیم غول یې په منډه کې کړي دي او درې ټیمه یې کور ته رسولي دي غږ مه لرئ بعد له چاودنې یې مخ داسې ښکارېدو لکه خره ته چې دوه ورځې رشکه ورکړي او درېیمه ورځ یې په پروړه ودروي او برون کرزي له کابله تر کندهاره پورې باید په خره باندې سفر وکړو او زیاته یې کړه چې امن اوس ډېر ښه سوی دی او د ګل اغا شیرزی هسې زما په غېږ کښې شانې راغورځوي او د وازي خوا په ولسوالۍ کې یو عسکر له وامه په ټېنګ کې غول کړي چې د انګرېزانو پزه یې په کلنګ ور خرېیلې ده. کرزي زیاته کړه چې دا عسکر د پکتیکا ولایت غواګي نادر ډېره په کونه بده لګولې ده چې دا عسکر زموږ د خوا نه دی. امردین بکتیل رپورټ راکوي د پکتیکا ولایت نه چې دې حاجي نادر زموږ په ولایت کې هیڅ خدمت هم نه دی کړی دا تش د غولو ډیپو دی دا وغورځوي او د دې پر ځای بل وړوا کینوي او د قره باغ په ولسوالۍ کې یو نوی سکول جوړ شوی دی چې څلور خونې او څلور نورخزان او څلور برواګان پکې دي او درې سوه واړه واړه ماشومان ښه په منظمه توګه د کونې ورکېده پکې زده کوي او له بلې خوا او له بلې خوا په میزان چوک ته یو پېڼ سړی خاتوش د رالوېدو په ټیم کې یو درې ماشومان نور هم په کونه کنیان کړي دي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په کورو کې د غرمې غو چالو اشرف علي زرداري زیاته کړه چې دا د غرمې غو دي بند سي د دې غرمې د غو نه ارامونې هلکان پیدا شي په ډبل روډ کې یو خرګاړی د ملي بس سره جنګېدلی چې په بس کې شپېته نفره دي یو سل نوي غنټه نیول سوي دي او درې سوه پاک رسېدلي دي خرګاړي ته کوم زیان نه دی اوښتی هوا الله هم د خر ګاډي والا غواړي پرون په تهران کې په احمدي نژاد باندې درې سرتېرو مچانو برید وکړ چې له امله یې پکې درې انډیوالان غڼ ته ونیول څو خدای پرو وکونه په تېښته بریالی شو او له باروس نه موږ ته رپورټ راکوي د لاجور د باغ باغوان حاجي بخګل شیرزی څرګندوي چې زموږ میوه د جارم سبزي منډۍ ته په خیر ورسېده لاله ته زموږ د ترش کریټ په درې سوه د پرتغالو کریټ په پنځه سوه د نیم شیرینو کریټ د غین په زور نه خرڅ او پرون صدر بوش له اوباما سره د لندن په واشنګټن کې خبرو په ترڅ کې وویل چې ایران په کونه کې ډېر تنګ تنګ کېږي په دې به حمله کوو خو اوباما زیاته کړه چې په افغانستان کې کوم ډېر غول وکړو پاته ایران سو خو ده خو ده ډېره بخښنه وغوښتله او ویې ویل چې په هغه وار باندې ما پټاټې خوړلې وې او له دې واره به زه دال ورته وخورم. او په باروس کو او په باروس کې هم له غړزنو هلکانو په لسه کونه باندې نن هړتال کړی و او زیاته په باروس کې نن له غړزنو هلکانو په لڅه کونه باندې هړتال کړی و او زیاته یې کړه چې مچه بازان ډېر زیات شوي دي، موږ په کراره نه پرېږدي، کرزی صاحب دې. د کونې ورکېدو ته ځاني پاملرنه وکړه ارام ارام کرزي وویل چې په دې حق کې زه هېڅ مرسته ستاسو سره نه شم کولی که تاسې ډېر پازیاب یاستئ نو په کونه باندې بړومې چیښتئ بل خبري سرویس هم په پړستن کې له لغړزنو هلکانو سره خپرېږي د شپې په درې بجې باندې په کورنیو خبرو کې مښه وغولاس د بارني خبرو دپاره زما په غړ سپاره اوس